название песен. Следующая песня будет на стихи Романа Хвасилера Целикова «Молитва». Сейчас, один момент. Народ там, как слышно по трансляции, если можете, напишите, потому что мы не знаем. Владимир Рыжов продолжает свою магию. Oh, великое, сердце жадное. ясного Ветром сосну занеси золотистую на кровавили, Скорбно кресты поднялись по окраинам, Сгибли ее ленокудрые авели, Смерти закон созидается, раскители Живы сокровища Богу угодного Знать от беды защитили святители безутешных молений Слезы горючие, стоны сердечные Ночь принесла внеземные селения Перед щедротой твои бесконечные Глянул с престола вниз на вселенную Землю увидел горошину малую Русь государство вдовицу смиренную Призу скрягу от крови всю счастье росток посадил на могилу. Боже, верь его с нами чудесными. Боже, утешь мою родину милую. Боже, спаси. сердце вожатое Вооружи ее мирной силою Нивы хлебами покрою ее шатые Вооружи ее мирной силой